Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Abdullah. dan saya di sini sama teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rifdal Alvarez. Kita peserta didik SMP Negeri 4 Pekalongan. Dan di sini kita akan mengenalkan program di SMK Negeri 4 Pekalongan. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.